teoria hori praktikara eraman duten bi ikastetxeetako ordezkari. Bi, eh, Nikoldo Mitxelen ikastetxetik nator eta pixka bat nire ikastetxearen hiru ezaugarri ipatuneko nituzke. Alde batetik egun da bost urte egitera duan ikastetxea da, eta horrek esan nahi du gure herrian, eh, erdigunean errotua dagoen ikastetxe publikoa da, dela e, zer gertatzen da herri mailan ere ikastetxearekiko badaudela ja aurre iritziak eta hizkuntzaren inguruan, ba, ikaslearen eta familien tipologiaren inguruan. Eta horrek ere badu bere eragina. Azken urte hauetan handitze prozesu batean murgildurik egon den ikastetxea da. E, eh, irugarren lerro bat irek izan, eh, auzo edo erdigunetik kilometrota, laureun metrotara zegoen e, auzo batean. Eta horrek aukera handia eman digu gai eta egoera askoren inguruan hausnarketa bat egiteko ikastetxe bezala. Eta, bueno, errenterian gertatu da, beste hainbeste ikastetxe eta hainbeste hainbeste herrietan bezala. Ba, etorri berrien kopuru azken urte hauetan izugarria haunditxu dela. Eta horrek ere, aukerak eman dizkio ikastetxei, ba gauza askoren aurrean, erabaki potenteak hartzeko. E, gure kasuan, eta orain hizkuntza proiektua gauzatu behar den momentu honetan, jendeak esaten du, nolatan, zuek ja idatzita daukazue, bai, beharra genuelako. Eta askotan beharrak e, ekartzen dizkizu hainbat erabaki eta hainbat dokumentu praktiko eta erabilgarri egiteko. Beraz, hemen ikusiko duzuena da, duela urte batzuk, inolako gidari gabe, normalkuntzako mintegiti jasotako, ba, bueno, beti entzuten dituzu gauza interesgarria, kargibideak eta horrekin egindakoa. Orduan, bueno, adibide bat da. Guk nola egin genuen gure hizkuntza proiektua, bai? 2010-2011 ikasturtean zuntzendaritza talde berria sartu zen. Eta mm, ikastetxe askotan gertatzen den bezala hori beti izaten da inflexio puntu txiki bat. Eh, elburu bat zan indarrean zeuden dokumentu eta arauen ezagutza ta lanketa. Claro, ikastetxera iristen zara, bertan zaude lanean, eta zuk ezagutzen dituzu zure etapako, zure inguruko arautegi, dokumentazio, baina badago muga bat, hortikan aurrera badaude hainbat dokumentu, egunero eskutartean, ba, irakasleek ez dauzkagunak, baina oso importanteak direnak. Ikusi genuen, hizkuntzen inguruko erabakia jasotzen zuen dokumento propiorik etzegoela. Eta gure realitatea justu zela gehien behar genuen dokumentua. Ba, zergaitik, ba, ikastetxean lantzen zenari eta koherentzia emango zion marko idatzi bat behar genuelako. Gure ikastetxeak ezaugarri propioak ditu, baina edozein ikastetxe bezala. Eta gurera etortzen denari, harrera egiten diogunean, ba, gure ezaugarriak erakutsi behar dizkiogu. Gure realitatea kontatzen diogu, eta errealitate horren aurrean hartzen ditugun erabakiak. Gure ikasleen amaizkuntza hizkuntza euskera ez dela, portzentaia handi batean, argi dago. Baina eske ez da euskera ez dela, baizik ez da gaztelania ere, azken urte hauetan. Orduan, egin behar ditugu egoera guzti horiek kudeatu. Hizkuntza proiektua egitea ezin bestekoa zela ikusi genuen. Sortu bergun dokumento bat, baina izan bertzun, erreala eta kontsentsuatua. Gure egiturak ematen du bi batzorde ditugula, eta antolakuntza koordinak eta batzordea normalkuntza batzordea da. Eta bertan, ziklo guztietako ordezkariak egoteaz gain, zuzendaritza taldea, aholkularia, eta beste eragile jantokiko arduraduna badaude, eta horiek pixka bat batzen dute ikastetxeko eguneroko errealitatea. Ahoskotasunaren lanketa izugarrik eskatzen gintuen, ikusten genuen gure ikasleen Euskararen erabila oso bajua zela. Eta etxean Euskera zutenak ere, geroz eta aukera gutxiago zutela Euskera hori erabiltzeko. Orduan, e, egin genuen lehenengo-lehenengo erabaki izan zen, hauskoari garrantzia eman eta izugarrizko montajia egin genuen formazio potente bat antolatzeko. Eta mikar taldearekin egin genuen bi urtetan ahoskoaren inguruan lanketa. Ba, momentu hortan iruditzen zitza egulako oza, premiazkoena hori zela. Horren ondorioz, sortu zen ba, guretzat oso garrantzitsua edo izan den punto bat. Eta izan da, ahosko testu generoaren inguruan, epa, barkatu e, horrelako dokumentu bat. Non bertan, gure kurrikulumean, arlo desberdinetan, ahoskoari ze garrantzi emango saion, eta zein momentutan landuko den zer jasotzen duena. Karo, erabakiak hartzen ditugunean, erabak, erabaki horiek nonbaiten islatu behar genitun. Eta ikastetxeetan gertatzen den bezala, ez du lan bat bestearen atzetik, normalean paraleloki gauza asko joaten dira egiten duzu formazio bat, agenda hogeita batean zaude, bekakudeatu behar dira, jangelan gatazka sortzen dira, autobusarekin ez daki zer gertatzen den, ordan, oso importantea zen ikastetxe bezala jakitea zeintzen gure lanlerro estrategikoena. Eta momentu hortan, izan zen, ahoskotasunaren lanketa eta hizkuntza proiektu bat egin behar genuela. Eta horretarako, egin genuen urrengo urratsa izan zen, bueno, izkuntzekin zerrikusia zuten arau, guztien jasoketa eta zailkapena. Arautegi desberdinak ditugu, kurrikuluma dago, oiek guztiak nola patia egin behar genuen ustuketa bat. Ze dokumentu daude ikastetxean? Ze arau daude honen inguruan? Zergaitikan irugarren mailan tutoreak ez du gaztelania bere gelan ematen? Zergatikan aurrezkuntzan, ipuin bat e, euskera sekartzen denean irakurri egiten da, eta erdera sekartzen denean kontatu egiten da. Badaude gauza asko, ba, ezagutza dagoela, baina ez dago jasota. Orduan, ba, bueno, e, dokumentu ba, begiratzen duzu leku batean, bestean, eta gustatu zitza antolaketa hau, ez? Erabaki batzuk dira, eremu pedagogikoari dagozkionak, eta beste erabaki batzuk dira, eremu instituzionali dagozkionak, eta denek dute bere garrantzia. Orduan, lantalde batean jarri ginen, eta egin genitun, erabaki guztiak hartu, bilatu, eta horrek denbora bat e, eramaten du, eta txeko lan asko eraman genitun egiteko, eta bakoitza arduratzen zen batzorde batekin, eta begiratzen zitunak nakta guztiak, eta ikusten genuen non zegoen jasota erabaki hori, zergatik hartu zen, eta egin genitun ba, konpendio bat, eta kutsatan gorde genitun erabaki guzti horiek. Egia da, eremu pedagogikoko erabaki batzuk direla kurrikularrak, eta zuzenean dago gelako lanketarekin, baina beste batzuk daude eskurrikularrak direnak eta oso garrantzitsuak direna gure kasuan, jolasaldietan, zerbitzuak, jangela garaian, garraio garaian, eskolas kanpoko ekintzetan nola egin behar dugu gurekin daudenean, begiralekin daudenean eta beste egoera askotan. Orduan, honekin hasi gina, ze claro, hasi egin bertzara nola patxe. Orduan, arauak hartu ta sailkatu egin genitu. Arau guzti horiek <clears throat> egin bertzioten guk adostu genuen aurkibide bateri erantzun. Eta horrela guk egingo genun ikusi zein puntutan bagenitun erabakiak eta zein puntu geratzen ziren hankamotz. Eta egin genuen urrengo pausa importante izan zen, gure hizkuntza proiektuak eukiko zuen aurkibidea adostu. Tontakeri bat ematen du, baina ez da. Orduan, aurkibidea adostu genuen, kostata, ikastetxearen egoera, gure helburuak zeintzuk ziren, irizpide pedagogiko eta metodologiko erokorrak, matrikulazio irizpideak, taldekatzeko irizpideak, ikusten duzu ez da, ikastetxearen erabilera ikastetxean, paisaia linguistikoa, kurrikulu edukieta, bueno, gauza asko jaso ziren hemen. Zer gertatu zen? Ba, erabaki batzuk bir planteatu egin behar izan genituela. Zen, erabaki horiek ziren momentu eta garai konkretu batean hartutako erabakiak. Eta ateratzen direnean erabaki horiek bir planteatu egin behar dira. Batzutan berresteko eta esateko bai bai, erabaki genuen honekin ados gaude eta horrela jarraituko dugu. Eta beste kasu askotan da, ba gure realitatea ez da duela zazpi urteko realitatea beraz aldaketa bat ekarri behar dugu. Guk askotan esaten dugu, e, hartzen diren erabakiak ez daudela harrian zintzelatuak aldatu daitezke, gauza guztien inguruan egin daiteke hausnarketa. Orduan, aurkibide honek intzitun bueltak esintziate imaginatu zenbat. Puntu bakoitzean galderak sortzen ziren, zikloetara joaten ziren, zikloetan iratu egiten zen, adostasunetara iristen ginen, batzutan bai eta beste batzutan ez. Eta desadostasunen aurrean erabakiak hartu behar izan ziren. Zer egingo dugu puntu honekin? Eta bueno, pixka bat ikusteko hiru erabaki edo hiru puntu ekarri dizkizuet ikastetxeko txostena. Gure ikastetxean, familiak aukeratzen zuen gurekin harremanetarako zein hizkuntza nahi zuen. Eta gure ikastetxaren tipologia kontuan izan da, ba, gehiengoek eskatzen zuten txostena erdaraz nahi zutela. Horrek zer suposatzen zuen gure ikastetxetik beste ikastetxe batera joaten zen edo zein umek, bere txostena erdaraz eramaten zuela. Eta esan genu, ez da posible gure ikastetxea de ereduko ikastetxea izan da, nolatan, hemendik ateratzen den dokumentazioaren portzentzai handi hori, erdara utxean ateratzen da. Orduan, bir planteatu egin genuen erabaki hori. Eta orain, familiekin harremanetan jartzeko hizkuntza aukera da. Elebitan, edo euskara utxean. E, oso oso ondo identifikatuak ditugu gelako zerrendetan, familia bakoitzaren hizkuntza utxurak. Esan nahi dut. Gure zerrendetan, ba, gaixotasunak gaxotasunak eta jangelan zein gelditzen den eta ez dakin hor joaten den azgain, Euskarako kasila ere badago. Nik familia baten gana e, zuzendu behar baldin badut idazkaritzatik galdetzeko beka egitera etorri behar duen, jakin behar dut familia horrekin zein izkuntzatan hitz egin behar duen. Bai? Orduan, e, erabaki txiki batek ekartzen ditu ondorio asko. Ikastetxeko errotulazioa komentatu dizuet, azkeneko urte hauetan haunditze prozesu batean. E, <clears throat> artu genun, bueno, gure auzo batean, pentsatzen zuena eskuntza sailak desamortizatua zegoen eraikin bat, ba ikusi zuten ezetz eta bueno, hirugarren lerro bat hor ireki zuten. Baina bueno, gure eraikinak zidan 60, 70garren urteko hamarkadakoa, errotulazioa elebitan, erdara zaundiena eta gainera, bost jartzen zuenia señor director, ez? Horrela esan genuen ez. Osea, e, e, gurera etortzen denari, gonbida bat oso esplizitua egin behartzaio, hemen erabiltzen dugun euskera, edo erabiltzen dugun harremanetarako hizkuntza euskera dela dieraziz. Eta orduan egin dugu eraikin guztietako errotuluazio aldatu. Eta dana euskara utxean dago. Erabaki txikiak, jasoak daudenak, baina importanteak direnak. Eta bueno, Hirugarren adibidea ipi ordutegia. Gure ikastetxean, pentsatzen dut, beste ikastetxe batzutan bezala, ba, anistasunari erantzuteko deialdian parte hartzen genuen, eta e, ipi irakaslea edo jasotzen genuen. gertatu zen, 2002-2002 garren ikasturtean, mm, ba, eta erreala da, gure ipi irakaslearen ordutegia aldiz berrantolatu behar izan genuela. Zeren, hainbeste jende etortzen zen, non ez ginen gai etortzen ziren etorri berri guzti hoiei atenditzeko eta modu planifikatu batean egiteko. Ordan ikusi genuen gure ikastetxean hizkuntza proiektuak mm, garrantzi berezi eman bertziola harrera planari. Eta zer egin genuen? Egin genuen azan berriro harrera plana hartu. Ikaslei egiten zien harrera plana. Dokumentua egin genuen eta egin genuen hizkuntza proiektuko betaurrekoak ipini eta errepasatu egin genuen. Eta ikusi genuen gure errealitatea aldatu egin bazan, gure harrera planak aldatu egin bertzuela nahita ez. Eta ez, etortzen zen edozein ikaslek, lehenengo egunetik azkeneko egunera, ez zuela suposatu behar antolakuntzan horrelako kezka. Eta gaur egun, ba, ordutegiak egiten ditugunean, ba, ziklo bateko euskerako saio guztiak ordu berean ematen dira. Zergaitik, ba, gela hoietan ikasle etorri berri bat etorriko balitz, baduelako bere ipi irakaslearen erreferentziasko ordua. Eta ez dugu egin behar, ba, hori, askotan gertatzen zaigun bezala, antolaketan aldatu eta egin. Arrera plana, lehen komentatu dizuedan bezala, izugarrizko garrantzia izan zuen, eta gure realitatea bada. Gaur egun, e, pixka bat jeitsi eginda, eta hemen dago pixka bat, ba bueno, momentu jakin batean, epa, e, horrela. Uh -huh, maten dio duelta. Hemengo, onein, tablet, okei okay, esan. Uh -huh lehen buelta mandio. dio bai, Bueno, ez hola burua pixkatu kartu. Eta, ikusiko duzuek ba, gure realitatea da, ba, e, ikasturtean zehar, hainbat ikasle etortzen zaizkigula, eta orain lasai sentitzen garela, gure egiturak baduelako egonkortasun bat eta ikasle horiek etortzen direnean, edo etorri bezain pronto, badaukatelako ordutegian beraien lekua. Eta beraiekin lan egiteko prozedura asko findu delako. E, zein ikas, ikasle horiekin jangela garaian, nola hitz egin behar den, zein momentutan errastuko zaien erdarazko liburua behar badute ere, e, Euskarako salbuespenik ez dugu eskatzen, guk. Gure ikastetxera etortzen den edo zein ikaslek euskera landuko du. Euskerako salbuespen ez diogu eskatuko plastika euskeraz egin behar badu. Ez, landu edo erakutsi edo lagundu egiten diogu bide horretan. Bai? Bueno, lehen komentatu dizuedan bezala, beti badaude eh, erabaki guztien artean polemikoena edo lan gehien ematen duena. Eta gure kasuan izan zen taldekatze irizpideak. Ikastetxean, e, bi urteko gelan ikasleak etortzen zirenean, ba, erabiltzen zen irizpidetako bat euskara, euskera, euskara maila. Eta etxetik ekartzen zuten ama hizkuntza euskera bazan, ikasle kopurua bitan banatzen zen. Hori oso ondo dago, etxetik etortzen baldin bazen hogeita amar. Baina etxetik hiru etortzen baldin badira, aurkitzen zara bi gela batera joaten direla eta bat beste gela batera. Orduan, e, erabaki horrekin izugarrizko kezka eta eztabaida izan genuen. Eta izan genuen, ba, ikastetxe bezala ez gara gai, erabaki hau bakarrik hartzeko behar dugu norbaiten laguntza. Eta Iñaki Izmendirekin hitze egin genuen, berarekin hainbat momentutan formazioa jaso dugu, ba, etxeko lanak egiten lagundu, no, e, ba, familiei eskaintzen dugu euskeraz jakin gabe, eta horrelakoak ez. Eta bueno, ikusi duguna izan da, ba, pilotaje bat egingo genuela. Eta azken bi, iru, bi kasturtetan horrelako pilotaje egin genuen. Eta aurrezkuntzako etapan, azken erabakia eta ja hizkuntza proiektuan idatzita eta ja itxigin dugu, izan da, ba, ama hizkuntza euskera duten ikasleak aurrezkuntzan talde berdinen jarriko ditugula. Eta saiatuko garela ume hoien interakzioa beste gelakoekin Bere Bereien artean euskera erabildezaten eta euskera erabiltzen duten euskera gutxi hori bi urteko gelan gutxi da, baina nire urteko gelan gehiago eta la urteko gehiago, ba erabildezaten. Orduan, ba, bueno, guk itxit genun hizkuntza proiektua, baina bai harrera planean eta bai hizkuntza proiektuan eta pentsatzen dut sortzen ditugun eh, dokumentazio guztietan erabaki bat hartu dugu. Eta nik uste dut erabaki horrekin <laughs> oso kontentu gaudez, edikan ezin duguna da urtero bir planteatu aurreko ikasturtean egindako zerbait. Zen horrek energia pilak entzen du eta azkenean bagauzak egiteko arazoak ez. Orduan, guk dokumentu bat izten dugunean, irurtetan hor dago, indarrean, Eta laugarrenean, automatikoki bir planteatu egiten ditugu bertan dauden erabakiak. Orduan, e, iru ikasturte barru, berriro hizkuntza proiektua momentuan dugun errealitatearekin erkatuko dugu, ikusiko dugu ze erabakikin gustura gauden, eta ze erabaki bir plantatuko ditugu. Eta bueno, nik uste dut garaiz, ondo bukatu dudala. Ba, esker. Bueno, ba, nahi eskerrak eta